有今天有好发现，你看清楚哦哈，那你看我拿什么出来呀？清楚撮哈，嗱，我大概啊冰了一个晚上，咁啊冰了个晚上，切成咁切就上，我要搏一下，呢种什么？不是每一种菜都可以。我也不知道呢种菜是可以点做的，哇，噔噔噔噔，呢种什么菜嚟噶？ 呢种就是一种认识啦，嗱，认识啦。我我什么都拿啲布啊，以前呢，我拿一块布，啊，呢有水分啊，系咁样包住，咁样啊，晒就冰楚。我对你说，笨蛋，不美。 里面呢，个水分收光水分的，不是每一种菜都可以。只不过，哇，那种就是盐丝啊，我我拿出来给你们看哈，拿出来给你们看啊，比较。哇，我昨晚啊大概蒸了嗯有差不多二十二十多个小时了，你看，本来就不新鲜的，不美咋？ 起码我浸出嚟，它有定黄黄噶，玩转，啊，跟我上，啊，因为它本咧买，即系我切得很久嘛，我又不知道哪里切，后来有点黄了，后来我我觉得，哎呀，反正都唔系新鲜嘅东西烂掉噶啦，啊，我博一生，我就拿一瓶嘅水将它浸住，浸了大概，啊，应该二十二十岁。 个小时，不可以浸这么久了哈，因为我晚上我来不及来切啊嘛，所以我就用呢个方法。哇，我猜不到，那我猜不到，好美好美。我希望你们，因为我们现在的疫情不可以天天去买菜，还有弄好的东西，包到它的水分干了，完全没有味道。当你发开来的时候。 它可能会有点点烂的，你看我，你看一下，哇，好美，好美！嗱，你记得了哈，不是每一种菜都可以用这个方法，因为每一种菜不一样的。你要猜什么菜，你这个演示，用那个方法，用水浸住来，然后拿一条布啊盖住咗之后，嗱，然后呢，嗱。 你怕它掉下来了，嗯，拿条橡皮，OK 了。为什么以前呢？因为我昨晚其实没有做过，其实我觉得不太很好，用条布透气，一它慢慢给它冷气打进去。v e r y g o o o d k 希望你们有新鲜的颜色来出，OK。